Imaginatu lagun bati postaz mezu bat bidali nahi diozula. Bidean lapure mate kostu egin dezake eta mezua irakurri. Eta mezu horretan pasaitz bat idatzi baduzu, hau egunerokotasunean ere gertatu daiteke. webean nabigatzen zaudela, begiratu ea web horri segurua den. HTTP bada, mezuak ez dira enkriptatuta bidaliko. HTTPS bada berriz, bai. Eta zer da enkriptatuta bidaltzea? Bilta bati esker, mezu eraldatzea da, ulertezina bihurtu dali. Eta horrela, lapurrak ez ditue zuen mezua ulertuko. HTTPS segurua da eta mezuak enkriptatuak bidaltzen dira. Beraz, kontu zibili. using Paltoon.